Kontrol bende. Tamam. Tamam. Ama biraz da ben. Ay şimdi. İstediğin zaman söyle. Autonomum. Bunun içinde. Aha. Şimdi. Androidler. This is crazy. Ha bunlar şey geldiler. Parça bulmaya geldiler. What do we do now? We need to find the Cyberlife warehouse. That's where they keep the spare parts and the blue blood. Follow me. Beni takip et dedi aşkım. Sen anlamazsın şimdi İngilizce konuştu o da. Sen çevir bana. Zaten bir tercih tercüman benim. Kızı takip edeyim. Altta yazı da var ama neyse. Ha doğru pardon. Ama o follow me dediği zaman beni takip et yazısı çıkıyor. Don't let them see us. Enigon'a gidiyorlar. Nasıl ki de görmüyorum ya. Av kurular. Yavrum be şimdi burada sinek olacaktı. Watch Sen out. bilmezsin onu böyle. Markus bak o çatıyor. diyor. Now what do we do? I'll find another way. Bunlar hep strese girdiler şu an. Aksiyon kamerası ve aksiyon halindeki yönlendirmesi daha rahat. Durduğun yerde etrafına sağına sonuna bakarken şey yapamıyorsun. Mesela durduğun yerde bir odanın içine sağa sola bakacak o daha sıkıntı. Cyberman. Cyber teknoloji. güzel yürüyordum ben aslında halbuki. Okay, climb up here. Simon'ı takip et. Tırman deyince hemen tırmanasım geldi bir yere. Where the hell are you going? benden zaten hızlı geliyorlar. Cyberlife warehouses. We have everything we're looking for. First we have to get rid of that drone. Ha, drone. Leave it to me. Ha, drone'dan kurtar. Sen drone'dan kurtulma benim işim ya. Üzerine mi zıplayacağım? Ne yapacağım? Ha, ön yapım işine girdim aşkım. edilecek döngü Good job, Marcus. Nasıl hayatım? Quick, open the other crates and fill your bags. Take as much as you can. Kasaları topla. Para ara. İkimiz ikine değil. Yemin ederim böyle bir şey olmaz. Türkçe okumayı unuttuk. bıçağı da var. Gokçanın. Denemek ister misin? Şu an çok heyecanlıyım ama. Mavi kalanlar. mı? You were trespassing on private property. Bırak bu ayakları. Your presence constitutes a level 2 infraction. I will notify security. John! goddamn machine? Where is it this time? my luck. Adam geri gitti. John'u arıyor şu an. Let's finish up and get out of here. Try to find some blue blood. We still don't have enough. Büyük kutu. Çünkü ben güvenli çok gelelim ölürsek iş dolu. uzayacak. Abi kutu nerede hayatım? Aa karşı oh yeah. görünme ihtimali. Çok yüksek. İyi elinde bir Rambo gibi bıçak var. Öte bir onu sokuyor ha. でしょ。あれ、主体なんだ。 Dumbledore'un ordusu. Harry. Kız. Yani kızın Kızıl saçlı diğer çocuk. Tron. Ron. That's all we can carry. Let's go. Yani Jericho tarafından saygı duyulan bir şey oldu. Take me with you. Aha Yay. Aferin. He's on their side. We can't trust him. He took a risk for us. We can't just leave him here. Yani. We can't bring them back with us. It's too dangerous. Ne yapacaksın? Kabul edeceğim tabii. They come with us. Ordu kuruyorsun. Adam lazım. Norton güvenini I know where you can find more Ama Jericho bu toplulukça güvenim var. What do you mean? The trucks. They're full of bio components. They run on autopilot, but they can be driven manually with a key. Where is this key? I don't... Down there, in the control station. There are two human guards. We'll have to get the key without being noticed. This is suicide Marcus. Our bags are full. We got what we came for. Let's go before they catch us. This is a truck full of spare parts. There'd be enough for all of us. We can't pass this up. And if we get killed, our people will have nothing. We can't take that chance. It's too risky. Halkımız diyor ya. Sen de diyor anahtarı. Ne istiyorsun? Sen söyle lütfen. Wait here. If I'm not back in 10 minutes, go without. Sen bu işi I'm coming with you. Koç. No, I'm going alone. It's not worth it for both of us to risk losing our lives. Tamam işte. Bak North tekrar güvende. Yalnız bu şeyden gitmem lazım. Buradan mı gidiyor? Nereden geliyor? En mantıklısı burası. Bir baksaydın içeri keşke. Bak diye bir seçenek görmedim. Goddamn dogs. What the fuck are they barking? Sanki sağdan mı gideceğim? weather. They don't like storms. Aşkım soldan tam o tarafa bakıyorum şu an. Buradan nereye gider? Yeah. I was gonna take my kids camping this weekend. Burası dışarısı. like it. And he should be done already. Better off in here than out patrolling in that. Burada başka bir şey. Reddediyor aşkım. Anahtar. Anahtar da o. Ama nasıl gideceğim oraya hayatım? Karşısı orası. Adamın yanından sessizce mi gireceğim? Of. Bir şey düşürmek istedim. Bir silah çaldan başka seçenekler de var. Ben zaten buradan geldim. Burası küçücük bir yer. Ama burada hiçbir şey yok şu an. Şimdi çok rahat yürüyorsun. Güvenli Güven. dışarı çek. Kesinlikle güvenli dışarı çek. Hayır. Hayır geldiğin yerden. Geldiğin yerden. Dışarı çıkacağım. Onları dışarı çekip içeri gireceğim. Lan Tekrar girdin? içeri giriyor ya. Allah'ım ben pencereyi kapatacak zannettim. Çık çık çık çık çık çık çık çık. Çık. Ya Allah'tan dakika saymıyor. Dur onlar geziyor bak. Şşş. Ay, gıdıncı was that? <laughs> well, it's not Sounds şey Hadi. Çık çabuk çık ya. ya. Çık çabuk ya. İlk defa hırsızlık yapıyor ya. Git lan git. Şurada bir yerde. Bekle belki oradadır herhalde. Baktım yoklardı. Ben buraya nereden geldim? Geri geri geri geri geri geri geri. İşte tam karşısı. Adamları şey zannettim ya. Oh! Aldık tabi ya. Allah neyse. Ben de North gibi oldum. Oh. <laughs> North. Aa olaya mı? Hurry, get in. North the Mark aşık olacak hayvan. Aşık olursa tamam artık. Android'de hiçbir durum kalmıyor. Allah rıhtımdan dışarı sür. Cyberlife. Ay. Kime niyet kimi kısmet. 2-3 tane kanla gidiyordum az daha. A truckload. We stole a whole truckload. We got bio components for everybody. We couldn't have done it without Marcus. Tabii ya. Demek ister misin? Jericho beğendi bizi. I came to Jericho because here androids are free. Josh hala bir şey. Josh Free to live in the dark, hoping that no one finds us. Free to die in silence, waiting for a change that's never gonna come. But I don't want that freedom. George bu şey olabilir ya, zenci. And I'm not gonna beg for the right to smile, or love, or stand tall. I don't know about you, but there's something inside me that knows that I am more than what they say. İşte bu o ressam adamı. I am alive. And they're not gonna take that from me anymore. Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them. What they don't want to give, we take. We are people. We are alive. We are free. Science. Değil mi? Gözlerindeki umut. Bunların kafalarındaki şeyi sökmeleri lazım. Aa üç tanesi de arkada gördün mü o üç tane şeyleri? Ha değil mi? Jericho kahramanı kupasını almışız. Bronz kupa almışız. Çok kişi almış yani. Aşağıda... Aşağı gitseydik o öldürme öldürme vardı ya. O aradan sonrasıdır o. Bir geri gel. Güvenliği aş... Bak anahtarı bul. Işte. Güvenliği tuzağa çekle devam ettik biz. Güvenliği aş. Oradan. Biraz daha geri gel. Gel. Reddetseydik de direkt Gel. bir dakika. Aynı sonuca bağlanacakmış. Gel gel gel gel. John katılmak isterden önce. İnsan güvenlik gider. Ha şurada. John aykırı oluyor orada. Android'i yakalasak güvenlik işte bak bir tanesi bunların şey öldürme muhabbeti. Galiba şu aşağıdaki öldürme. Bir git bakayım o öldürme son nereye kadar gidiyor. Hiç yani bitiriyor neredeyse direkt. Evet. Aynen. O e, kadar şey yapmıyor. Çay ister misin? Yok. Hemen <laughs> devam Çay. edelim. Hep altı kısım ya. Bu Günler Fenerbahçe'de için bir tarih. Keşke dün akşam da beraber çıkmayalım. Oh, feels like somebody's playing with a drill inside my skull. You sure this is the place? It's the address in the report. Okay. Thank you. Let's get going. sexiest androids in town. <laughs> now I know why you insisted on coming here. Analiz. hep erkek var mı? Ha, şunlar ne kadın mı? Bir tanesi de bak diyordu ama. Bakayım mı? Aşkım niye baktırıyorsun ya? Belki görev açılır. The fuck are you doing? <laughs> Coming, Lieutenant. <laughs> Androidlerin de şey olamaz mı ya? Abi bunları böyle kodlamışlar. Buna yapacak bir şey yok. Hepsinin bir kodu var. Hank amma da yavaş yürüyorsun. Sonra... Hank, Hank. Hey Ben, how's it going? It's that room there. Oh, uh, by the way, Gavin's in there too. Gavin? Oh, great. Dead body and an asshole, just what I needed. hayatımda şu adam küfür etmek istiyorum. Zaten ediyorum. Aynen bence de. Lieutenant I Anderson is plastic. pet. The fuck are you two doing here? We've been assigned all cases involving androids. Oh yeah? Mm. Like wasting time. There's some pervert who uh, <laughs> got more action than he could handle. <laughs> Cable. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. It's uh, starting to stink of booze in here. Bir tane koyacağım. Bak. Tutsana gırtlağından Nice Nerede bir tane? Önce bir tanıla. Aa, mavi kan gelmiş. Hey! Oh, Connor, you're so disgusting. I think I'm gonna puke again. Adam yalayarak direkt tanı diye. ya. belirtisi yok. Ölüm nedeni kalp krizi değil. Vurdu mu acaba? Isırdı veya karalı. İlaç almış olabilir mi? Olabilir. Isırdı ne yani? Merhum. Graham Michael. Bir de ayağına yakın bir yerde bir şey oldu. Boynunda. Ya boynunda çok iyi. Ha, nefessiz kalmış bu. Hmm. Kareye bas. Basa tut. Ha, bunu ben yapayım mı hızlı bir şekilde? Nasıl oluyor? Ne 2 R2'ye mi basıyorsun? Şimdi... Şimdi şu araya geliyorsun. Bu arada bir şey oluyor genelde. O sarılara geliyorsun. Kurban bu olarak öldürüldü. Bir tane vardı zaten. Evet. Android nasıl öldü peki? Burada başka bir şey yok. Melissa says Michael Gr He didn't die of a heart attack. He was strangled. Yeah, I saw the bruising on the neck. Didn't prove anything, though. Could have been rough play. Evet. Uh, hmm. We're missing something here. Evet atladığı bir You can var. read the android's memory. Maybe you can see what happened. Bir git okumaya çalış bakayım. I can try. Bağlan diyor vay anasını. The only way to access its memory is to reactivate it. Think you can do it? It's badly damaged. If I can, it'll only be for a minute, maybe less. I just hope it's long enough to learn something. Bayağı açtı ya. Rahatlat önce. Calm down. Everything's all right. All we want is to know what happened. Is he... Is he dead? Um, Tell me what happened. He started hitting me. Again and again. wasn't me. Chuck. Were you alone in the room? Was there anyone else with you? Bye, he wanted to play with two girls. That's what he said. There was two of us. What model was the other android? Did it look like you? So there was another android. This happened over an hour ago. It's probably long gone. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. It might still be here. If you could android find a deviant among all the other androids in this place. Deviants aren't easily detected. Oh, shit. There's gotta be some other way. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think anything. Did you know the victim? No, <laughs> I mean, he came in maybe two, three times. I mean, these guys, they don't really talk very much, you know? Come in, do their business, and then go on their way. Get rid of any trouble with androids before. No way. Fingerprint detected. Please try again. Once. We lost a model two, three years back. Same model. şey geldi aklıma. Bak orada da vardı oynuyorlar diye böyle şey. Bak sen hiç yapmasın. Excuse me, Lieutenant. You come here a second? Found something? Maybe. Sen direkt, Maybe. direkt nokta atışı attın ya. Doğru adama gittiysen tabii. Can you rent this Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. <laughs> Just trust me. Trust me. Bedava. Kiralayalım istersen sana. <laughs> Hayır o kastetmedi. This is not gonna look good on my expense account. Purchase confirmed. Ne bedavası? Yarım saat 120 lira ödüyor. Besini çevirdim. Delighted to meet you. Follow me. I'll Yok, take you to your room. Okay, now what? Sen git, Connor. Aha. Bu mavi saçlı bir tray. Mavi saçlı. Oradan Kız devam etmen gerek. Tamam. It saw something. What are you talking about? I Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy club policy is to wipe the android's memory every two hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Ay Allah. Hemen bak oradan çıkmış bu tarafa gitmiş. O zaman bu tarafa doğru bir şey. Hey, what am I supposed to do with this one? Tell you. Change your mind. Let's try this one. This better be important. Evet evet evet evet evet evet. Bu tarafta bir şey. Şu soldaki olabilir mi? Şu. Zaten bunu mu açmıştık biz? Bunu açtık. Şuna bağlan, şuna, şuna, şuna, şuna. Aa yok artık. Buna. Bak bir kız üstünü başını giymiş. Ama o kızı saçlı. O başka bir şey. Biz mavi bir an... Aha. Ah gidiyor. Mavi arıyoruz. Kulübe geri döndü. Ne tarafa? Git şun adama It git saw the blue-haired Tracy. I know which way it went. Then go for it. There are androids everywhere. How are you going to tell which one saw the Tracy with blue hair? I know which direction it took. I just need to find another android on its path. We'll never have time to check them all. Lieutenant, do you have a better idea? I'm all... Burada hiçbir şey yok. O zaman çıkmış. Yani Allah'ta iki dakikan var Connor. Yani bu kadar ben gevşek bir adam görmedim ya. Aa ah, şu dışarıda. Ne kadar yavaşsın. Kırmızı odaya döndü. Git. Yani buraya. şudur. Ay bu kadar yavaş yürür mü ya? Şey Şu dans edenin yanında istene. I didn't see anything. I made a mistake somewhere. This has got to be the most expensive investigation of my career. Kariyerim diye en pahalı soruşturması. Adam bir amuda kalktığı için. Görmemiş didn't see anything. I made a mistake. Şuna git. Ya yanındaki Yomitis o da görmemiştir ama bilmiyorum. Heh, şurada. Mavi odaya döndü. Ne ya gezmişsin ne odası ya. Selam Murat hoş geldin. Burası mı mavi oda? Evet evet çabuk gir. hemen karşılarınızda. Yemin ederim sana her kim verdi karanın adresi abi yokuşu. Ne be? O ne ya? Ben de şaşırdım. Yok bu bilmiyor. Kadın kul yapıyor şey, herhalde orada. Şey, Lan evet. ne terbiyesiz şeyler Yok. ya. Başka bir yere git darlandım. Gidiyorum ama şuna gideceğim. Gitti hangisini gidersen gitti. Lan! Lütfen gör artık. Ya kızım ne gibi düşünce ya. Çoğunlukla adam... Allah'ım ya. Oyun Detroit Become Human. I made a mistake somewhere. Vallahi terbiyesiz. It's gotta be the most expensive investigation of my career. Erkekler. Hadi artık inşallah ya. bir odaya saklandı. Vay arkadaş ya. On neresi? Aa, available evet, evet, evet, evet, evet, evet. Hadi kanır, hadi kanır ya. Allah'ım ya. kabız etti beni ya. Bunun adını kaplumbağa olarak değiştiriyorum. Kanır manır değil yani. Odadan ayrıldı. Ve Allah ya ilahe illallah. Bu kadar... Gene birini sorgulayacağız. Sen olayı görmedin. Orada şeyi çıktı. Silüeti çıktı. Bu yine sapıkları boş ver. Ayrıl ayrıl yok yok yok aşkım. Yok. Tamam. Aha. It's too late. The android's memory had been reset. Ama daha dakikam vardı. We'll never know. It's my fault. Nasıl bilmiyorsun ya? Evet daha hızlı olmalıydı. For a second there I thought you were gonna make yourself useful. <laughs> ya Hank Allah'ını seversen yapma. Ama nasıl? Bir dakikan vardı daha ya. Daha hızlı olmanın da adam kendi söylüyor zaten. O kadar yavaş yürünür mü bu kadar? Yani ben böyle bir şey görmedim. Yani Çözemedim. yavaş yürü, koş biraz, depar at ya. Görev başarısız. Az bir dakika. Oo. Oo. Yani ben burada yapsaydım görev başarılı mı olacaktı? Yüz karası kanar. Sende sıkıntı yok canım. Bakanlar Yüzkarası. Ama ben gene de bir dakika olduğunu zannetmiyorum. Çünkü orada bir dakika diyordu daha bir dakikadan fazla vardı. Hayır bir dakika yoktu 15 saniye falan kalmıştı. Ciddi mi diyorsun? Evet. Git. Ah kavra. Ama Sen seversin karayı. gözlerim yoğun olur Ay bana diyormuş. Bana mı diyor? Bir sağa sola bakabiliyormuşum manzara için. İşte bir şey sürmüyor. Ben de o sürüyor zannediyorum. Ben direksiyon bile yok adamın önünde. Bir gün gelecek böyle olacak mı acaba? Aç ne diyor. Yapacağım? iPhone'un sahibine saldırdı senden bahsediyor. Detroit's heavy snowfall is expected to continue throughout the night. The forecast is 22 degrees, far below seasonal averages. The shadow comes cold front is likely to. Meanwhile, fire crews have been battling a fire on the of the city. The blaze is now under control, but eight bodies found in the wreckage remains unidentified. Sağ tarafa baksana dışarıya. Gitmiyor o kadar. Ha gitmiyor. Yukarıda bir şey yok. Aşağı Şu an bir yere gelmesini bekliyoruz herhalde. Alice nerede? Hmm. Destinasyon. Destinasyon? Gidilecek yer. Nereye These gidiyor? people we're going to see. Vallahi bravo. How do you know about them? overheard androids go captured. They said they were humans helping androids to cross the border. What if it was a lie? Yeah. Or just another trap? All I know is those androids believed it. Until Zlatko killed them. Önümüze bir şey şey de yapalım. kıza dönüyor. Vah. Şu an hiçbir şey... Aa, dur. Mesafeyi sor ne kadar kaldı? Is it much farther? We should arrive in an hour or so. Malfunction detected. Emergency brakes activated. Bayağı tekerleri var. This doesn't look good. Stay inside Alice. Kesinlikle Alice içeride kal. Arabanın motorunu kontrol et. Sen ne kadar edebilirsin motorunu kontrol? Anadolu, ha, hararet yapmış. Bu soğuklara hararet yapmış. What are we going to do? I don't know. Continue on foot, I guess. You started to go. Alice won't make it. We have to find somewhere to spend the night. Arabanın içi. Bu kızın hayatı gece geçirecek bir yer bulmak için. Hayır arabanın içi yani. Niye bu kadar sıkıntı yapıyoruz da? Kameraman önden çekilir misin? anasını. Vay arkadaş ya. Şu karşıda ev var gibi duruyor. Çek bir bakayım. Çık o şeyden. Bak bir de şu ileride sağ tarafa yol gösteriyor bak. İleride tabela var. Şu an ilerlemediğin için bir şey gözükmüyor. Bir ileri git bir sağa dön bence. Git git. Bak tabelayı gördün mü? O kadar yavaş yürüyorlar ki kanser olacağım ya. Allah'tan. Burası terk mi edilmiş? Öyle duruyor. Ama kışın zaten hiçbir emüzme park çalışmaz. Yani. Hiç ben. We need to find shelter. We have to get out of the cold. Bak ilk Looks like it's been abandoned for a while. İleri git, sola dön. En ileriden. O zamana kadar bir şey çıkmayacak demek ki. istiyorum. Bizi Find anything? No. No place we could spend the night. dediğim gibi ileriye git. Genelde böyle şey şeyleri uzağa koy. Ha doğru diyorsun. Belki bir silah mı? Ya yürü daha zıkkım mı var Allah Allah. Bence sola döneceksin. Önünde karşı kütlesi var ya orada. O kadar zeki Android yapmışsınız zaman. adım atamıyor yani. Bırak adım atmayı bir şeyin üzerine basıp geçmek bile aklına gelmiyor bazen. This place is falling apart. Sustan lan daha bir It's not gonna be easy to find. shelter. Bayağı Luna Park burası ya. Ay korkunç şeyler var. Sola dön Bak şu ev gibi bir şey var. Belki onun içine girer. bir an Android zannettim. Güveniyorum. Şimdi nereden geçeceğim buraya? Gir diyorlar. Sök. Ay. Çarp çarp. Of. Ayrılız. Ya bir işe yarar. Kas kütlesi. Ben olsam ben de sökerim. we go. Bravo, sir. I don't think we'll find anything better. Let's settle in for the night. I'll get a fire going. Allah, hep okuyacak bir şeyler var zaten. Her yerde var. Şimdi bak, bunda şöyle bir şey var. Bu, bunu birinci sayfasını, ikinci sayfasını görmek için dokunmatiği aşağı çekiyorsun. Aynen böyle. Destroyer sınıfı denizaltı USS. Iowa, Kuzey Buz Okyanusu'nda kayıplara karıştı. Bu Kuzey Buz Denizi'yle bir alakamız var bizim. Bu diğer habere geçti şimdi. Android müzik grubuna döneceğiz. Vay. Bunlar kesin aykırıdır ama. Amerikan. I'll make the fire here. That way we won't be smoked out. <laughs> Alice için ömrümüze tak hazırlamak. Vay arkadaş. Geçti. Yemin ederim var ya şu Alice ne ballı çocuk ya. Ama bu böyle geçecek yani bu oyunda. Bu oyunda. Sürekli öte git, bere git, çocuğa yatak hazırla. camı kapatıyordu. Ki ıslanmıştır. Bayağı kar yağmış içeri ya. Çatısı delik taşı. Bluetooth çantasını kontrol et. Onun önüne yatar, yapar o yatağı. Genelde şöminenin önüne yapıyor. Genelde diyoruz artık. Bu kadar İkinci. çok yatak hazırladık ki. Ha? Çarşafını da serdim. Alice? Lan demin oradaydı ya. Hı. Aile çantasına bak muhabbeti var. Tamam bakacağım. Vah. Gerçi kıza da üzülür hiç ailesi olmadı çocuğun resmen. Aynen. Ailesi. Do you think we'll be like them someday? Um, I don't know how to be like them, Alice part of a family. But maybe we can be our own family. Aha Be happy in our own way. Çok da şey yufka yürekli ya. As long as we're together, Vah. that's all that matters. Yalnız şu an bu kadar oyun oynadık. Daha bir tane kötü Android'le Let's get karşılaştık. Evet. Var mı hiç denk geldi mi? Ama Androidlerin zaten kötü olma vesaire bir şey yok ki. Onlar köle olmak için yaratılmış. Lütfen şu lütürün çantasına bak. Ay Şimdi çocuğu yatır diyor ya. Sen yatma onun ailesi. Allah rızası. Aman şey. Karan. Kızım kalk da. Öpücük veriyorum. Sleep tight, Alice. Bir de dinini söylüyorum. Sweet dreams. Bu senin Alice'e karşı olan duyguların mı? Can you Alice'in sana karşı story, olan duyguların mı? Haydi Hayır. I have 9000 children stories in memory. I should have one for you. Bunu hafızası bayağı iyi gelmiş. Neyi anlatalım? Şövalyeyi ben dinlemedim. Şövalyeyi dinle. This is a story about a knight who... No, not a story like that. Nasıl? Make one up for me. Eyda. Ee, 9000 masaldan var mı kendi uydurduğu? This is a story about a little girl lived alone in a big, old house. She dreamed of being like all the other little girls, but she was different. And that made her very sad. Oh. Then, she met a robot. Bayağı kendi kendisini anlattı. Um, Who was just as lost as the little girl. Sonunda ilk so they decided To run away together. Um, to find a place where they could be safe. They encountered great uh. dangers along the way, but <laughs> uh, together. But they stuck together. So they overcame all of them. Along the way, they met. Bizim sesi biraz Dev. A açmamız bir saniye. Tamam şimdi daha iyidir diye tahmin who ediyoruz. Özgürcüm hoş geldin. Nasıl bitiyor? Mutlu bitsin. Mutlu bitsin tabii. Gerçekçi the değil mi? Stories always have happy endings. But real life isn't like that. Time to sleep. We have another long Bak, day şunu Are you going to come say goodnight, loser? <laughs> Uh, did. Come on, yes. loser. Dear father. Yes, of course. Şaşırdı garibim, ne yapsın? Evet böyle daha iyi olması lazım. Ses. Ses 1 2. Good night Alice. Sleep tight. Lütfür'ün çantası. Aynen şu Lütfür'ün çantası. Ha bak orada hemen masanın üstünde arkanda. Lütfür bir şey demesin sonra. Silahı kontrol. Silah hangi ara silah çıktı içinde? Yeni bir görev. Silah olduğunu biliyor muydu? Ay. Şu camda bir şey var. Bence router'la konuşacaksın. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Tamam. Go. adamın resmen bacağı kadar kız. Yes. She's very brave. Uh, Luther'ın geçmişini soracağım. Do you remember anything from your life? Before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. Bak görüyor musun? Ağır yük taşımak için. I might have been a longshoreman or laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Do you know what you're going to do when you reach Canada? I haven't really thought about it. I've never been free before. Free. <laughs> ya bunun kafasında şey vardı gitmiş o. Acaba kendi çıkardı mı? Kız kendi çıkardı da. Ay kız değil, Belki de işte diyorum. Cara, ha var mıydı? Vardı. Have you ever noticed anything? About Alice? Ne? Ne? No. What do you mean? Ah. Mother. Yok artık ya. Bir de zombi olun da hep güleyim şurada. Silah çıkart, silah çıkart. 24 saniye alayım mı? Al al al. Silahı kap. be afraid. We don't want to hurt you. We're just like you. Of course. Hepsi Our name is Jerry. We were working here before the park closed. Hepsi We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. Oh, thanks God. Allah'tan. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. You have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... She should follow us then. Alice, I don't know if it's a good idea. Hemen yani. Başımı belaya sokacağım. Belki de şeydir. Uzun zamandır insanın hasretler ya. Bir oyun bir şey göstermek istiyor olabilir. yavaş yürümeye başladık Allah'ım yarabbim. Çocuk elinden tutsa bari de ha. Bir de onunla uğraşmasın. Ha, atlı karıncaya yapacaklar bence. Be our guest. Atlı karıncayı da ben mi çalıştırayım ya? Allah. <laughs> Hem siz göstereceksiniz hem ben evet. çalıştıracağım. time on board. The carousel is about to begin. Vah. İnşallah güzel bir şey olur da. İnşallah. Hepsi mutlu bakalım. Acaba kodlandıkları için mi çalıyor? Yani artık Bir de şimdi fır fır fır fır dönüp atarmış çocuğu orada. bu kadar pesimist olma. Ana. It's the first time I've seen her smile. She hasn't had much to smile about lately. Var. Evet. sakın bozulmayın sakın, vallahi. <laughs> Vallahi yani. Flötür de kendini baba gibi mi acaba? Belki. Bu bütün bize bir yanlış yapmasa. Yapmaz yapmaz. Soğuk ama çocuk üşüyecek. Yani yapmaz yapmaz diyorum herkes bir yanlış yaptı bu kıza. Karada bir sıkıntı var. Çekiyor yani mıknatıs gibi. Korsan koyuyor. İyi. Grup birlikte sessiz bir an tadına çıkardı. Devam. Yapmasak ne oluyormuş? Tehdit Hep aynı de yere gidiyormuş. atış da yapsak, içsek de aynı şey oluyormuş. Kara silahı gördü var. Bir de pencere muhabbeti var. Yanan çubuğu kap, Alice'i koru, ateşi söndür. Hmm, çeşitler. Silahı gördü. Çantayı aç, silahı gör. Şey vardı, çantayı kapat mı vardı? Çantayı kapat yoktu. Çantayı direkt bıraktı. Yanan çubuğu kapı ben Hayır, hiç hayır. görmedim çantaya bakarken silahtan ha, silahı gör. daha vardı. Bir dakika ha bir de kapat. Evet öyle bir şey vardı. Bu kadar. Bir göre taverna Android Bak şey var USS Iowa'ya vuku muhabbeti var. Okey. Devam. Devam.